საქართველო პატარა ქვეყანაა და ჩვენ ქართველებს გვიწევს მივიღოთ საერთაშორისო გამოწვევები. დღესდღეობით თითქმის შეუძლებელია ქონდეს სრულფასოვანი კარიერა ან ცხოვრება უცხოენების ცოდნის გარეშე. ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ სამყაროში, სადაც არსებობს უამრავი შესაძლებლობა და ინფორმაციული რესურსი, რომელზეც წומასაც ამარტივებს უცხოენების ცოდნა. ჩვენი გუნდის აზრით, ენის შესწავლის პროცესში აუცილებელია ამ ენის მკვიდრ მოსაუბრესთან კონტაქტი. სწორედ ამიტომ შევქმნით სასწავლო პლატფორმა Great Native, რომელიც გაუმარტივებს მომხმარებელს სასურველი ენის native speaker-ის მოძიებას და მასთან კომუნიკაციას. ამით Great Native ხელ შეუწყობს უცხო ენების და მათი კულტურის სრულფასოვანად დათვისებას, რაც ამავდროულად გაზრდის ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობას დასაქმების ბაზარზე. ჩვენი საიტი აერთიანებს უცხო ენების შესწავლასთან დაკავშირებულ ყველა კომპონენტს. დაწყებული გაკვეთილების დაჯავშნით დასრულებული ონლაინ გადახდებით, რაც საბოლოოდ ძალიან ამარტივებს ონლაინ რეჟიმში უცხო ენების სწავლის პროცესს. მე ვარ ლუკა ვაშაკიძე. მე ვარ დიმიტრი გაბუნია. მე კი نيكოლოს ჩიტაძე, ჩვენ ვართ თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ გვცაქვს ყველა ის კომპეტენცია, რაც დაგვეხმარება ჩვენი პროდუქტის განვითარებაში.